menyaksikan di bojo aja mikir godos gadis gadis gadis baik orang ora dan tentang larang oh oh tadi gitu kan anu, gue malu ya ki oh <laughs> ayo gue ya tadi ilmunya gue iya iyalah nyatanya aluminium badannya gede ya masih bebek ya ki kotor lah ya namanya masih ya atau apa Oli ke mana mati balik dengan habis nih beli meter dia kita kalau mau kayak udah mati tanggung ya Thank you. Ya, selama ini sering banget ya, kadang menanti Saat ku lihat perlahan kau tinggalkanku Sejuta tanya hadir dalam hatiku Apa salahku bila kau jauh dariku Ku ingin kau mengerti Aku menyayangi lebih dari yang kau tahu Wahai cinta sejatiku Ku ingin kau mengerti Aku menyayangimu Lebih dari yang kau tahu Wahai cinta sejati Bukan selalu hadir untukku Bukan selalu menjagamu Biarlah Semua yang kau tahu Wahai cinta sejatiku Ku ingin kau mengerti Aku menyayangimu Lebih yang kau tahu Wahai cinta sejatiku Bukan selalu hari untukmu Bukan selalu menjagamu Berialah Senang rasanya